पी ब्रो अरे एकेएम छोड़ना ब्रो नंबर चार फाइट लेने जाना है मेरे को एमओ छोड़ना एमओ एमओ एमओ नहीं मेरे पास कोई चीज किल को किसी है तो भाई गेम कंप्लीट बग हे त्याला सूट होत आहे कुठलं माहिती मेरा नाद मत करू रे तेरा शहरी पप्पू मुबारक हम झूठी बातों के ख्वाब बुनते नहीं के तुझे तेरा शहरी पप्पू मुबारक हम झूठी बातों के ख्वाब बुनते नहीं हम देश से जरूर है मैडम पर किसी साड़े की फालतू सुनते नहीं अग मजा बागा साला गन बेच दी साला गन कमर पे ऊपर है बॉट है तुम्हारा डेंजर है हेड मेरे लग गए सारा तो बॉट है भाई तो हाँ नेट करते हो झोप तरी आला हो आग माझा बागाग प्लीज रिकॉल मी जानना मैं तेरे लिए ये वो माइक खोल रिकॉल करता हूं मैं चार नंबर के लिए ये बेचते हैं ना पीच बिली बिली पीच पीच बिली बिली पीच हे रिकॉलला चाललोय आम्ही होल्ड कर एकटा जाऊ नको प्लीज रिकॉल मी और दादी ओए ये मैं मर गया ना तो भाई तेरे को ले बहुत गाली पड़ेगा I'm recalling a teammate मुझे एमपी से एमोशन कर देना भाई कड़क ऊपर से मार नंबर चार नहीं तो तेरे को मारूंगा मैं चार कॅम्पवर अरे हात लॉबीला ते हे टाकत होता माहिती का ते बाप नाव पण Marked an enemy's, death, crate. Marked an enemy's death crate. Marked an enemy's death crate. Death crate. Death crate. गाड़ी क्यों नहीं रोक कर ये तो ये गाड़ी बस रही नंबर चार गाड़ी में आ जा फौज में खाली उतरू बस हां ना ये तो बंद हो लोगों पर होल्ड करो ना नेड करती wait bro let's kill him don't go a let's kill ओ भाई तिने दिन तर रिकॉल टाक रिकॉल टाक Please recall me. I'm recalling a teammate. Thanks. Hundred का है मेरा ना ना ओपी ब्रो अरे एटीएम छोड़ना ब्रो नंबर चार फाइट लेने जाना है मेरे को एमो छोड़ना है एमो एमो अमो नहीं मेरे पास तुमको लगा दूं मैं आ जाओ हाथ से तो देर हो गया ऑल डेट हो जाए 쭈쭈쭈 다음 호텔로 내려간다 enemies ahead. Sorry, put a lay. Mainla, mainla, Knocked. खाली नंबर ऐसे मत तेरे ऑल ऑल ऐसे मत घुस भाई तेरे वजह से अभी मैं कॉन्फिडेंस में जाता हूँ one literally one H P पण नौ मी तो नाव मन घुस लो ऐसा क्या कर रहा है बच्चे Bobby ganti boleh lah reenter banget itu sama itu sama toilet भाई साहब का हाँ, बेकार गाड़ी था बोल रहे हां मैं तेरे बंदे आए गाड़ी के हाथा डाली फाट पेटे काढ़े उनको पेटी बघितली ना एक बोललो गंजे आहेत तेव्हा में फायर होतो तेव्हा फायर केला तो एक पेटी नाही बाईक आली आपला बोलताय नमस्कार Watch out! Watch out! I got three in shoot. Can't get it. अरे पूर्ण पूर्ण दिनांक झाल्याने काय बंदा झोपला यार गेली घालून मी बोललो तरी बंदा आहे कुठेतरी त्यांचा मेना रिकॉर्ड रिवाइव करू नको नाही होणार वॉच आउट ऑसम पांडा फाईल करत जाऊ नको वर आजूबाजूला बंदेच नाही ब्रोलर पांडा इथं बंद मार माफ केलं तर बंद आहे पांढरा बंदा गेला कुठं काय म्हणतो माफ केलं Awesome. किती भेटला फौजी तुला इथला माझा मिनी वाला खाली awesome कुठे इकडे राईट ला लेफ्टला लेफ्टला जा लेफ्टला खाली हायवे पुढे बॉम्ब सोडला ना बॉम्ब खाली मला एमो दिसले ऑम त्याची I got supplies. तो बंदा कुठे आहे बाबा डॉक्टर तो झोपला गेली कुठे घालून काय घंटा रिसर्च नाही नाही धुवा धुवा उडाला त्याच्यामध्ये मेरा नाद मत करू रे थैंक यू बच्चा दो रे बाबा कोई तो घाई मत कर बे हाँ, हाँ भाई गाड़ी है थोड़ा खाली स्नाइपिंग सही आहे बे लड़ाई कर घुसा घुसा घुसा दोन डाऊन आहे तुझा मला घेऊन जाव ए भाई चल खाली त्याला सोड सोडी लेफ्ट पण ते लेफ्ट झोपून मार झोपून मग सोडी तिरबिरो तिरबिरो फौजी दगले और फौजी दगले कर दो फौजी फौजी खाली वो पता तो फौजी को पर थोड़ा मतलब राइट तू दोगन वाम आहेत का करे फौजी स्कोप नको करा कर दोन मीटर राइट दाखव ना मतलब राइट साइड ठीक है आहे काय नाही दगडीवरतीच येते का लेफ्ट वाला नॉक वाला एक बंदा है ऊपर समोरच्या दगडीवरती बंदा आहे खूप का सांगतो बघ इकडे रे राईटला राईटला खाली खाली घे खाली घे हा या हाँ। तिथे शंभर टक्के बंदा येतो हो हो बंदा तिथेच अरे झोपलाय तो बघ तो बघ तो बघ तो बघ तो अबे दिसला काय नाही तुझं लक्ष आहे चित्र तो बस तो बस पिक्चर साला मार दे मार्क द लोकेशन मारते मारते ही वरना मारते ऊपर में देखने का ना थोड़ा फायर दे दो मिल गया मिल जाते मिल जाते मिल जाते मार दे उनको कहता तगड़े ऊपर डैमेज बकाया बंदा तो బ్రో మార్క్ దేని మీ మార్క్ దేని మీ మార్క్ దేని మీ నేను ఒక్కనే వచ్చు బంద ఇచ్చే దగ్గరికి మాగే ఎవరు దిలా నా దిలా నీ కిల్ తో ఉర్లా ఇట్లా మిస్టర్ దాబి ఎలా మగసి మార్లే ఫోన్ చేసు pone pile